¡Mierda! ¡No ha funcionado! ¿Qué troll? ¿No te crees que somos famosos? Eso es lo que querías hacer. Ah, sí. Si vosotros sois famosos, gracias a mí, entonces es que vosotros no servís para nada. O sea, que sí que ha funcionado lo mío. Bueno, voy a hacer un experimento sociológico a lo de Y eso es que al final de... ¡Au! ¡Qué daño! Eso es que al final de cada vídeo saldré yo diciendo... Eh, bueno, los vídeos no programados saldré yo. Dice, mm, bueno, con este vídeo acabas de perder el tiempo y no la vas a poder recuperar. Así que dale dislike a este vídeo y no te suscribas ni nada. Adiós. Y si está el vídeo en catalán, saldrá este otro, ¿vale? que el vídeo has perdido el temps, así que no le dones like al vídeo, dale dislike y no te suscribas ni res. Adiós. Bueno, eso es todo.